Черные, белые, парни, девушки, Кока-кола, Пепси-кола, богачи, бедняки, комики, трагики, пасхальный кролик. Что за хрень? Черные. взрослые, курильщики, не курильщики, красивые, уродливые, путешественники, домоседы, быть фуд. Что за хрень? Черные, белые, машины на бензине, Мясоеды. Цивилизованные. Примитивные. Религиозные. Атеисты. Антарктика. Что за... Черные. Белые. Хорошие. Плохие. Срап. Mountain Dew. Счастливые. Таджикистане, украинцы, россияне. Никчемная недонация, напавшая на Украину в 2022. 2022. 2022.